Тоже всем привет, в данном видео подробно разберем то, как восстановить удаленные сообщения на вашем смартфоне на базе операционной системы Android. Сделать это достаточно просто и не обязательно ваш смартфон подключать к ноутбуку либо компьютеру, чтобы восстановить э, ваши данные на смартфоне. Достаточно будет приложений специализированных э, программ, скачанных с Play Market, но есть одно но – а если ваш телефон находится на гарантийном обслуживании, либо же у него имеется какой-то либо технический паспорт, который обеспечивает ему гарантийный ремонт в ближайшее время в случае каких-либо поломок, э, то данным э, методом восстановления смс-сообщений пользоваться нельзя, э, так как все эти приложения, которые скачиваются с Play Market, они потребуют root-права, а если вы их предоставите, а, то вам откажут в гарантии вашего, ну, вашего смартфона, гарантийного ремонта или что там у вас есть. Что ж, перейдем уже к делу. Заходим в Play Market. Зашли в Play Market. В Play Market мы прописываем приложение GT SMS Recovery. Так, прописываем. GT SMS Recovery. Нажимаем поиск. Глубокое восстановление удаленных данных здесь у нас есть. И есть вот еще несколько приложений различных по восстановлению. А, выберем верхо, верхнее. Что у нас здесь есть? Лучший инструмент для восстановления фотографии, сканирование нескольких мест на вашем мобильном телефоне, сканирование подать и восстановление доменов фото и видео сразу. Так, это приложение нам не подходит. А, переходим к следующему. SMS Backup а, Restore. Вот это приложение как раз для нас. Данное приложение и будем использовать. Что ж, нажимаем установить. Как идет установочка. Можно отзывы почитать. То есть простое приложение, которое создает резервные копии и восстанавливает смс и ммс сообщения и журналы вызовов. Данным приложением мы воспользуемся. Сейчас идет установочка, приложение уже скачалось. Все идет в реальном времени. пока сверну. Что у меня здесь есть по смс-кам? Нажимаю «Открыть». Добро пожаловать в СМС БК при истории а сохранит важные для вас сообщения и вызовы. Требуется разрешение для доступа к сообщениям, вызовам памяти. А, начать работу. То есть разрешить приложению SMS Backup Restore доступ к контактам. Нажмем «Разрешить». Разрешить приложению SMS Backup Restore а, совершать а, звонки и управлять ими. А, нажмем «Разрешить», это потом можно запретить в любой момент. Разрешить приложению SMS Backup Restore доступ к списку вызовов. Разрешить приложению SMS Backup Restore управлять и просматривать SMS. Разрешить. Все, доступ мы разрешили. А, нажимаем «Создать резервную копию». Нет сохраненных копий. Не хочешь начинать создание резервной копии. Нажмем «Создать резервную копию». СМС-сообщения и вызовы. Я только СМС-сообщения создам. Здесь у нас есть расширенные настройки. Расширенные настройки. У нас здесь а, медиафайл, изображение, видео, Э, групп сообщения ММС, все сообщения, только выбранные диалоги. Ну что ж, нажмем «Все», вызовы я отключил, нажимаем «Далее», где вы желаете сохранить свои смс-сообщения. Ну, в телефоне здесь написано «Не рекомендуется», OneDrive, Dropbox, Google Drive, я не знаю, давайте вообще... Так, здесь «Войти», здесь не вошел, Google Drive, в Dropbox. Тоже надо войти, у меня тоже не вошел. Drive он, может здесь уже мне что-то включено, тоже войти. Не вошли в систему. Ну да ладно. Нажмем в телефоне. Конфигурация локального хранилища. International App Folder собственная папка. Нажмем собственная папка. Файлы на устройстве загрузки. Что ж, нажимаем открыть доступ к папке загрузки. Разрешить. Собственная папка. Окей. Нажимаем далее. Вы уверены, что хотите а, сделать только локальную резервную копию. Вы можете потерять все резервные копии при утере или повреждении устройства. Если у вас а, включены Google боксы и прочее, то можете включить их и сообщения, смс все ваши будут сохраняться там, вне вашего устройства. Запланировать аффирмацию ежедневно, еженедельно, ежечасно. Что ж... Сделаем ежечасно. Расширенные настройки здесь есть у нас. Запускать в назначенное время. Отключить уведомления и так далее. Архив сейчас. Прошел архив. Архивация завершена. Просмотр сведений. Просмотрим сведения. И вот у нас одно смс. Xiaomi. Здесь DNS, ваш заказ такой-то, такой-то, в пути в магазин. Так, резервная копия у нас создана. Посмотреть, настройки. Так, здесь э, загрузки перешли. И здесь вот он HTML эм файл. А, в папке загрузки у нас находится. Резервная копия у нас сохранена. Если что, из этой копии будет э, восстановлено наше смс-сообщение. Ну вот и все, самый простой э, способ восстанавливать э, ваши смс -ки. А на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока.